Эй, друзья! Доброго времени суток! Итак, мы опять в дороге. Сегодня мы находимся на юге Харца. И я уже не один, как вы заметили, с, любимой женой. И мы стоим у подножья он той горы. Эта гора называется Кифхойзер. Я уже прошлый год был, когда здесь в Харце, я на него заезжал. И здесь ну, просто прекрасные повороты. Такой красивый серпантин вон там. Сейчас мы туда поедем. Сейчас пока вот немножко остановились, ноги размяли, ехали долго. Сейчас оденемся и вперед в бой. Хочу заснять это, эту дорогу на Кифхойзер. <laughs> Вот. А именно вот здесь. Здесь Харц, выше. А вот здесь находится Кифхойзер. И вот по этой, вот сейчас мы стоим здесь в сейчас по этой дороге вот туда-сюда, серпантинчик, поедем сюда. Готово? Все еще душит, но... Что? Все еще душит, но ничего. Здесь. Осторожно. У меня бензинчик опять <laughs> кончается, блин. Надо сейчас направить мопед куда надо. Хоба! Залезай. Эх, перед нами. Не надо было его пропускать. Может, завернет сейчас куда-нибудь, не? Ну что, друзья, наслаждайтесь картинами Харца. Дорога вверх на Кипхойзер. Я считаю, она... О, заворачивает, молодец. Я считаю, она одна из таких сложных в Харце. Это, конечно, не Альпы, само собой. Вон туда мы хотим забраться. Вон. Сейчас посмотрим. ребята на Спартак, конечно, обгоняют. Я их специально пропускаю. С ними мне не тягаться. Я не спорт, и я не один. Не хочу слишком рисковать. А, ну, ребята гоняют, молодцы. через повороты. Теперь едем к памятнику Кифхойзера. Или как он, памятник Кифхойзер или Кифхойзера. Ну, короче, вся эта место называется Кифхойзер. И памятник также называется. Прошлый год я там уже был, там сидит Барбароса. Сам Барбароса великий. Ну, с прошлого года здесь дорогу сделал. Прошлый год здесь была такая качкарястая. Сейчас уже ровненький асфальт положили. Ух ну, ты, смотри, молодцы интересно. Ништяк, ништяк. Это хорошо, это радует. Вон, ах, не видно сейчас там. Макушку чуть-чуть видно было. Ну, сейчас мы подъедем, залезем наверх. Может быть, если он открыт. Сегодня воскресенье, так что я не знаю, открыт, не открыт. 10 часов утра. 30. Ну, байкеры здесь собираются нельзя, но ничего. Правильно, остается пасать тоже надо. О, карета. Ура, шапки. Ну, кто-то катается, кто то прикалывает, да, залезть на телегу. Relentlessly circular crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see a barrier. Итак, доброго времени суток, друзья, М5. Вот и мы. Только что побывали на Кевхозере, на памятнике. Вот тут толп уже сюда валят. Что так, что, блядь. Хорошо, что мы вовремя рано приехали. Сейчас просто невозможно, много народу -то. ходить, все, блядь, толкаются, пихаются. Поэтому надо отсюда уезжать вот мы едем обратно. Сейчас будем спускаться по той же дороге с Кифойзера. И я опять немножко начинаю очковать. Ну ничего. Сильно гнать не будем. Ой, блин, вот это было что-то. Подниматься на этот памятник. Столько ступенек. Во всей, во всем экипе жарко. Блин, спотел как черт. Невыносимо. мотоциклистов сейчас обедом будет вообще. Они любят здесь. Для мотоциклистов очень такое место здесь хорошее. Можно хорошо покататься, много поворотов, горы, красиво. Да и все ресторанчики, всякие забегаловки, все для мотоциклистов здесь сделано. <laughs> В повороте обгоняет. Вот на спортах молодцы ребята. Херачат. Прям в повороте обгоняет его, бля. <laughs> Смертники. Вот и спустились с горочки Сейчас направляемся, ну мы сейчас находимся ну, вот на Кикозере. Это, ну, там несколько километров южнее Харца. И вот сейчас мы направляемся э, в Харц, на север. Там надо будет что-нибудь перекусить. И потом уже поедем в сторону Томная. Код. Кто еще в Харце не был, эм, съездите обязательно сюда. Здесь красиво, добрые люди, приятно покататься, красивая природа. И если с погодой повезет, то вообще все классно. Ну а пока, эм, пока еще не знаю, что рассказывать. До скорых встреч! Until finally. is no more. My curled and dry husk gathered dust. The others, the brittle, tiny corpses of the windows. Pausing,